Witam. Kolejny dzień. Znaczy u mnie to jest parę minut po tym nagraniu, które zrobiłem wczoraj, także <laughs> to jest tak to się dzieje. Seryjne nagrywania. E, napisy włączyliście? Pamiętajcie, że włączcie napisy na dole, bo to powoduje, że e, możecie śledzić to, co mówię, te zdania możecie je zobaczyć. To jest ważne, żeby podczas nauki było i to, co słyszę, i to, co widzę. Zdanie dla Was na dzisiaj brzmi: Ja Cię o to nie prosiłem. Ja Cię o to nie prosiłem. Zastanawiam się, czy można to w jakiś sposób inaczej po polsku wyrazić. E, inaczej, ja Cię ja prosiłem. O to, ja, ja o to Cię nie prosiłem. Może być tak, ja o to Cię nie prosiłem. Suma summarum to jest cały czas to samo zdanie niemieckie. Jakie? ich habe dich, puste miejsce, nicht puste miejsce. Ich habe dich, mhm, puste miejsce. Mhm. Dobra, wersja pierwsza. Ich habe dich darüber nicht gebeten ich habe dich, da, ich habe dich darüber nicht gebeten. Pierwsza. Druga. Ich habe dich darum nicht gebeten. Ich habe dich darum nicht gebeten. Trzecia. Ich habe dich darüber nicht geboten. Ich habe dich darüber nicht geboten. I czwarta. Ich habe dich darum nicht geboten. Summa summarum, macie dwa, dwa warianty czasownikowe, albo gebeten, albo geboten. A jeżeli chodzi o, o przyjmek, to albo darüber, albo darum. Co wybieracie? Właściwą wersją jest ja cię jeszcze o to nie prosiłem. Ich habe dich darum noch nicht gebeten. Gebeten. Czasownik byten, znacie. Byte, proszę, ich byte dich, proszę Cię. Ma czas przeszły gebeten. To jest czasownik nieregularny. Nie żaden inny, tylko właśnie gebeten. Geboten, które użyłem jako wariant, to jest czas przeszły od bieten, od oferować, proponować to coś. Czym się różnią? Muszę o tym powiedzieć bitten macie w wymowie Y. Bitten. Byt. Walczyć o byt. Bitten. Skojarzcie z taką wymowę. Natomiast beaten, tam jest i. Beaten. Beat. Tak jak zapodaj beat DJ-u. Beaten. Tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny vlog. Hej!